So, ulit daw mga kaibigan, magandang magandang araw at sa ngayon ay nandito na mismo tayo sa Bangyas, no? Bangyas, no? ginagawa ninyo? By the way, kilala niyo po yan? Ay, kita sa... Ano ang pagkakilala ninyo tayo? Eh, ano lang, yung parang mga kukwento lang kung sa ano. Namigay ng bigas? Namimigay. Ah, namimigay ng bigas. Okay, yan na po, siya po. Oo. Oh. Ito nga, process na. Salamat po tayo ha. Naabala ko yung pagtrabaho ninyo. Okay lang yun. Thank you so much tayo ha. Maraming salamat. Ayan, ito naglalaba, naglalaba. Tingnan mo yan. Labakit din po ni Mami Mel. Oho, ang dami niyo hong nilalabhan. Kumusta naman po kayo? Okay naman. Oh, kilala niyo po ba ito? Ayan, ano po pagkakilala niyo sa kanya? Inay, anim na araw na lang, ano? Ay, wag mo natin kakalimutan, ha? Ah, siya nagbigay ng bigas. Ay, si. Nakatanggap kayo ng bigas naman? Ayun. Nakatanggap pala sila nung una. Ay, tara. Yan nga po sila mga nagharap ng flyer. Jenny! Jen! Hey! Asuyo naman ako sa eh mga kaibigan kung matatandaan, ito po noon, uh, last uh, December, ito po ginanap noon ang uh, Aguinaldo uh, ni Ma'am Melba sa lugar ng Pangyas. Ito pong binalikan natin. Magandang umaga! Ang tinisip pa sa umaga! Ang tinisip umaga to, sa para po kay Francis Leo Marcos. Ano po? Ayan, oo. Doble 4. Kilala niyo po yan. Isa rin po siya nagsalamig yan. Ay, ah, nabigyan siya noon. Ay, kumusta naman po kayo, inay? Oho, ayan po ha. Binigay na namin yung ano ha, para hindi na natin makalimutan. Anim na araw na lang. Ano po? Salamat po, salamat. Hello, tay. Tao po. Francis Leo Marcos po. Doble 4. Eh. Nasilado po. Oh, ah, ilim. Doble kwatro. Ayan, ito, ito. Asan si nanay mo? Hindi makapasok yung sakyan kaya nandun lang sa bandang uh, ano, unahan. Hindi natin mapasok yung music. Kaya ginawa namin, house to house na lang kami. Ikot lang. cellphone nakikita nyo. O oh, ayun, hawak nyo na ngayon ha. Anong araw, yung kalilimutan ha. Ha? May ayun siya. O, pagka ano, pag, na, pag natapos ang ano, kasi ngayon ano, eh, ha, eleksyon pa ano. Salamat po. Morning, guys! Yes, number 44, Francis Leo Marcos. Ano po? Pasirado. Mahaba-haba ano ano pa ito. Yung mahaba-haba ko yung lalakarin namin mga kapatid, hindi ko lang alam kung hanggang hapon makabalik kami dito. Tingnan nyo na lang. Kaya pa na po. Good morning po. Good morning po tayo. Francis Leo Marcos. Mama! Teka, mamapasok ako sa bahay. Tao po! Good morning! Leo Marcos, Francis Leo. Pasingit niyo naman, number 44 sa balota. Salamat! Tao po! Hello siya. Singit! Leo Marcos po! Hello po! Singit naman ako. Morning, Francis Leo Marcos po. Uh, ah, Singit-singit naman. Number 44 sa Balota, Senador. Thank you. Salamat. At ah, ah, aabangan niyo mga. Sana tayo to po sana. Kaya na lang po sa tiyahin ko. Oh, Francis Leo Marcos. Oho, kilala niyo po ba yan, Ana? Po. Ah, ano po magkakilala niyo dyan? Sa kanya? Sa, ano ba? Facebook pa rin. Sa, sa Facebook. Eh ngayon, hawak nyo na ha. Oo, anim na araw na lang ano pinapaalala lang namin, ha? Salamat po, te. Thank you, thank you. Tao po! naman. Ha? Sagot naman sa naman sa anak ni Medoriana. Ah. Bale, bale, utang ng anak ko si Leo Marco. Isang kamay! Isang kamay! Yes! Good, very good. Ganun lang. Lingit lang natin. Eh, pagkisinip ko, Leo Marcos, number 4. Ako! Eh, pagkisinip ko, Leo Marcos. Number 4, sinasabi mo. Salamat! Papa, pasuyo naman! Sino Robert Iscari

比。 Picture tayo para masaya. Dito dito niya. Kaya. Para kasama tayo dito. Taas yun, taas. One, two. You know? Eh, pero yung pagkakamawa. Pagbalik yun. Pagbalik. Pagbalik. Francis Siya po yung namigay ng bigas doon. Hindi nakaabot sa inyo. Sana ko umabot dito. Sana nga ako. Pero kahit naman kayo umabot tayo, kayo sama natin na Oo, oh, kasama. Kasama. Ayan, salamat pa ha. Naisure ko ko yung maglalaban ninyo. Okay lang. salamat po na ha. Ah. Thank you. Gusto mo pumasok? Opo, opo. Ganun nga po. Thank you po. Ayun, uh, good morning. Ah, ano ang pangalan mo, Nay? Esther. Sir Esther, Nanay Esther, kilala niyo po yung hinahawakan niyo. Apo. Si sino po siya? Leo. Marcos. Marcos. O yan, tama ho. Ah, ano hong pagkakaalam mo sa kanya? Mabuting tao. Mabuting tao. Ayun, so nung nakaraang ah, December yata, eh, namigay tayo ng biyaya dito sa inyo. Ah. Ano? kasama din po ako doon. Ah, kasama. Sa inyong Ah, kayo yung kasama. So, sa ngayon tumatakbo, paano? Ah, may sasama ba natin? Ayaw. May sasama. Pati sa mga kamag-anak mo, Ay, naku, mga anak ko yan. Ilan ho kayo dito sa loob niyo? <laughs> asawa, mag-anak. Ilan kayo? Isang, isang, ano po, isang, isang compound ba dito? Ah, Pinapanood ko ito, lagi ko pinapanood Ah, lagi niyo siya. pinanunood siya. Yung namimigay na hinahamon ng mayayaman. Oh, ito si tatay. Nung may- mamigay kayo, Oh, pandemic, bakit kayo hindi mag maglabasan sa bahay? sabi niya. Oo, yan. okay, kala, alam na, alam niya, kilala yung ano. Lagi ako nakatutok sa kanya sa video. Salamat tayo, ha? Nag-live siya sa Facebook eh. Pakinggan, tsaka Ay, siya naka sa Facebook. Mamimigay siya ng... Sabi niya, At na nagbigay na isang kabang bigas. Thank you po, So nako mga kaibigan, lahat sila ho sabay-sabay na nagsasabi kilala niya sa Idol FLM. Malupit, malupit na malupit. Thank you, thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat. Tayo, picture lang tayo. Isang picture tayo para ano. Oh, ayaw niya sumali, ayaw sumali. Hi! Hi! Kukunan na natin. Ito, ah, tay. Oh, tay, kung, kung kaharap mo si Evelyn, anong mensahe mo sa kanya? Ang sasabihin ko, kasi nung may pandemic, pinapanood ko lagi sa YouTube yan. Oo. Ang tagal ko nakikinig, lahat ng kanyang video pinapanood ko. Oo. Ay eh, talagang nakita mo naman talaga sa ano eh, tumutulong talaga siya. Okay. Kahit hindi siya maka- nakaupo, tumutulong siya. Hinahamungan niya, mayayaman na, ba't ayaw kayo lumabas, ayaw kayo tumulong. Ah. Kailangan kayo ng mga tao. Pero tay, i- i- ito tay, ito. Ito ha. ibulong niyo lang, ibulong oh. niyo lang. Hindi naman maririnig niya, huwag nyo hong lakasan. Oh. Sinong pangulo po ninyo? Sinong presidente ninyo? Ay, Marcos. Si sino ho? Marcos. Sinong Marcos 'yon? BBM. BBM. Hindi ho naririnig. Eh, eh, Huwag nyo lakasan. Sino ho? BBM. Bongbong! na. So, ibig sabihin, Kasama siya. kas oh, yun ang mga ganda. Thank you, Tay. Salamat, Okay. ha. Salamat po. BBM sila, mga kapatid. Suli dito. Basta may BBM. FLM naman ang kasama sa ilalim. Thank you. Solid, Ayan, solid. ayan. Solid. Yan ang kanyang ano. Oh. Buti niya. Oh.

Nakakortikor Sabalota. balota. Number 44 sa balota. Francis Leo Marcos. And BBN. BBN. BBN. Francis Leo Marcos para asesinado. Para asesinado. Hello po. Salamat po sa bigas. <laughs> Nakatanggap kayo no ng bigas? Ah, kaya po pala. Thank Ayan, ilang taon na po kayo? 69. 69. Oh, pero bubuto pa kayo ngayon. Oh. Andiyan ho, ano? Ah, sigurado, ano? Ah, salamat po. Salamat. Opo, opo. Francis Leo Marcos Knight number 44 selamat Thank ah, ah, you.